ልብሴን ወደዳችሁት? በመጀመሪያ የጠላታችንን ጠላታችን ነው የምላቸው የምዕራብ ሀገሮችን ዋና ዓላማ ነው። የእነሱ ዋና ዓላማ በሶስት የተመሰረተ ነው። አንደኛ የነጭን ህዝብ የነጭን ዘር የበላይነት አድርጎ የቀረው ህዝብ ጥቁሮች ኤዥያኖች የቀሩት ከነሱ የበታችነት ስሜት እንዲሰማቸው ትልቅ ሰፊ ፕሮግራም ከጥገኝነት ጊዜ ጀምሮ እሱ እያደረጉ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ያለንን ንብረት የባዕድን ሆነ የእርሻ ሆነ መበዝበዝ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ጦርነት እያካሄዱ ጦርነቱ ለነሱ ዋናው ኢንዱስትሪያቸው የጦር መሳሪያ ማበርከት ስለሆነ እሱን ለእኛ ለመሸጥና ንብረታችንን ድርጅትና ሀገራችን በመገንባት ህዝቦቻችንን በማስተማር ፈንታ ያለንን ንብረት ሁሉ የእነሱን መሳሪያ እየገዛን እርስ በርሳችን እንድንፋጭ ማድረግ ነው። የመጨረሻው ደግሞ እንደዚህ አይነት ማዕበል ሀገራችን ከፈጠሩ በኋላ ችግር ከፈጠሩ በኋላ በተለይ ረቆ የተማረውና ሐኪሙን፣ ኢንጂነሪኑን፣ ሳይንቲስቱን በሙሉ ልቅምቅም አድርገው እነሱ ላለፉበት እነሱ ላላስተማሩት ምንጥር አድርገው ከደ ሀገር ወስደው አገራቸው ወስደው ያሰራሉ። ለዚህ አንዱ ጥሩ ምሳሌ እኔ ነኝ ብል እውነት ነው ብዬ አምናለሁ። አሁን ለምሳሌ አፍጋኒስታንን ብንወስድ ትልቅ ጦርነት በያለበት ጦርነት ማካሄድ ነው። ኢራቅ፣ አፍጋኒስታን፣ ኮሪያ ሁል ጊዜ ጦርነት ሲባል ከስሩ ማናቸው የምዕራብ ሀገሮች ናቸው የሚያካሄዱት። አሁን ለምሳሌ ከአፍጋኒስታን ለቆ ሲወጡ ትልቅ እርዳታ ለአፍጋኒስታን አደረግን ብለው ሁለት መቶ ሺህ ሲያወጡ እነዚህ ሁለት መቶ ሺህ ማን ናቸው? ኢንጂነሮች፣ ሐኪሞች የተማሩትን በሙሉ ልቅምቅም አድርገው ነው ያወጡ ስለዚህ የነሱ ዓላማ ይሄ ነው እና በተጨማሪ ደግሞ በጣም የነሱ የበላይ ነጭነት የሚሰማው ህዝብ በአድዋ ላይ አንድ የጥቁር ህዝብ ምኒልክና ጣይቱ ብጡል ጀግኖቻችን እነ ደጃች ባልቻ እነ ፊታውራሪ ገበየሁ ጎራ ሆነው የማይታሰበውን ድል በነጭ ላይ ስለፈጠሩ ይሄን ቂም እስከ መጨረሻው ድረስ የማይረሱ መሆኑን መረዳት አለብን። ሺሞን ፔሬዝ የተባሉት የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር እዚህ በእንግሊዘኛ ያሉት አለ ምን ብሎ አሉ? በእንግሊዝኛ መጀመሪያ አንብበው I have been asked where we will act. Prime Minister Shimon Peres declared after a cabinet meeting. My answer is everywhere. በተመቱበት ጊዜ በአሸባሪዎች በተመቱበት ጊዜ እኩል ከምሽቱ አራት ሰዓት ስብሰባ ላይ ምን ይላሉ? የት የት ነው ጠላቶቻችን የምንቋቋመው? ሁሉ ቦታ እስራኤል ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም ላይ የትም ላይ ጠላታችን ያሉበት ቦታ ሄደን እንመታቸዋለን። ከዛ ደግሞ ቀጥለው የትኛውን ህግ ነው ምንሰብረው ማንሰብረው ስንል ህግን ሁሉ ብናስብ አንድ ህግ ብቻ ነው ማንሰብራት። እችም ህግ ምንድናት? አንድ ሀገር እንዳጠፋ ጠላቷን መቋቋምና መከላከል መብቷ ነው። ምንም የማንም ሰው ፈቃድ የማንም መንግስት ፈቃድ አያስፈልገውም። ስለዚህ እስራኤልን ነፃነቷን ይዛ እንዳጠፋ መከላከል መብታችን ነው። የማንም ፈቃድ አያስፈልገንም። ይሄንንም ደግሞ እንዴት አድርገን እንደምናሟላ ራሳችን የእስራኤል ዜጎች ናቸው እንጂ በዚህ ላይ የሚወስኑት ሌላ የሚያገባው የለም። አሁንም ኢትዮጵያኖች ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን ከጠላቶቻችን ከውጭ ጠላት ብቻ ሳይሆን እንደ ወያኔ ላለው ከውስጥ ጠላት ጠላቶቻችን እየተጠቀሙባቸው እኛን የሚያጠቁንን እንዴት አድርገን እንደምናጠፋቸው እንዴት አድርገን ኢትዮጵያ እንዳጠፋ ተቋቁመን ተተባብረን በአንድ መስፈር በአንድ ባንዲራ በአንድ ህዝብ በዘር ሳይሆን በኢትዮጵያዊነት ተሰብስበን አገራችን የመከላከል ግዴታ አለብን። ወደን ሳይሆን ግዴታ አለብን። ዜግነት ማለት ጥቅም ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን እንጀራ መብላት፣ እንደዚህ ማድረግ፣ ይሄ ማለት መደሰት፣ መጨፈር፣ ሰርግ ብቻ ይሄም ቢሆን ከዛ በላይ አልፎ ደግሞ እያንዳንዱ የኢትዮጵያ ዜጋ ትልቅ ኃላፊነት አለው። ሀገሩ በምትጠቃበት ጊዜ ህይወቱን እንኳን እስከ መሰዋት ድረስ አስፈላጊ ግዴታ ነው። እኔ ለእናንተ በማላ የማቀርበው ያለኝ ንብረት ሁሉ የኢትዮጵያ ነው፣ ህይወቴም ጭምር የኢትዮጵያ ነው ብዬ በዚህ ላይ እደለድላለሁ። እና ልቀጥል። አሁን እንዴት አድርገን ነው የምንከላከለው ላልነው ዋና ምዕራብን ሊቋቋምልን የሚችል ቻይና ናት። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ይሄንን በማሰቤ በፈረንጆች አቆጣጠር በ2003 ከዛ ሰባት መቀነስ ነው። በ2003 በ January በፈረንጆች 29 አውሮፓ የአውሮፓ ህብረት የነሱ ፓርላማ ብረስልስ ጋብዞኝ ይሄውም ደግሞ ለድሃ ሀገሮች አዲሱ የጂኔቲክ ኢንጂነሪንግ የባዮቴክኖሎጂ ይተላለፍ አይተላለፍ ሲባል እኔም ተጋብዤ ነበር እዛ ላይ። እንግሊዞች፣ ፈረንሳዮች የለም ይሄንን ጨርሶ ለአፍሪካኖች መስጠት የለብንም። እኛ ማድረግ ያለብን እኛ የምንሰራውን በ genetic engineering በ biotechnology የምንሰራውን ለእነሱ እንሸቅላቸዋለን እንጂ እነሱ ይሄን ኪነ ጥበብ መማር የለባቸውም ሲሉ የታወቁት የቻይና በ genetic engineering ወይም በዘር ጥናት በዓለም አንደኛ የሆኑት ፕሮፌሰር ዋንሚንጋንግ የሚባሉት የ Beijing Genomic Institute ን ያቋቋሙ ዛሬ በዓለም አንደኛ ሀያ ሁለት ፋብሪካ አለው። ልዩ ልዩ ቅርንጫፎች በዓለም ሁሉ ሲኖረው ደስ እሳቸው መርዳት አለብን ሲሉ እኚህን ሰውዬ ወዳጅ ማድረግ አለብኝ ብዬ የሻይ ጊዜ፣ የምሳ ጊዜ፣ የራት ጊዜ ሮጬ አጠገባቸው ተቀምጬ እያጫወትኳቸው ወዳጅ አረኳቸው። ከዛም አልፎ ተርፎ የእሳቸውን የታወቀ ዝርዝር መታወቂያቸውን ወስጄ በአለም ላይ በአሜሪካን ላይ አንደኛ የሚባለው የ National Academy of Science የአሜሪካን ኪነ ጥበብ አባል መሆን ነው። አስመረጥኳቸው እና በጣም በጣም በዚህ ተገርመው ተደንቀው ጠዋት ደውዬ ስነግራቸው በእውነቱ ደነገጡ። በኋላ ምን ይሉኛል? ይልማ ነው የሚሉኝ። በአባቴ ስም ነው የምጠራው። ደስ ይለኛል። በምንም ቢሆን እስከ ህይወቴ እስካለኝ ድረስ አንተን በምንም ጊዜ አረሳም ብለው እንደዚህ ወዳጅ መስርቼ ይሄው አሁን ቦሌ ኤርፖርት አጠገብ ትልቅ ፋብሪካ የኮቪድ አሁን መፈተሻ የጉበት በሽታ መፈተሻ የልዩ እዛ እየተሰራ ጠቅላይ ሚኒስቴራችንም ወደ አፍሪካ ሀገር ሲሄዱ ከዛ ጭነው ስልጣን ያወሰዱት ፕሮፌሰር ዋንሚንጋንግ ያቋቋሙልኝ ነው። ስለዚህ መፍትሄው ቻይና ነው። ከቻይና ጋር ትልቅ ወዳጅ ከመሰረትን ቻይና ብዙ ፋብሪካዎች አሁን የባቡር መንገድ፣ የ airport፣ የመጓጓዣ መንገድ ይሄ ሁሉ በሙሉ እየሰራችልን ስለሆነ እንደውም የበለጠ ብዙ ፋብሪካ ቢያቋቁሙ እኛን አሜሪካ ሊወረን ቢመጣ ቻይና እኛንም ከመደገፍ አልፎ የራሳቸውን ንብረት ለመደገፍ ሲሉ ከአሜሪካን ጋር ተቋቁመው እኛን ይረዱናል ብዬ ትልቅ እምነት አለኝ። ከሀያ አምስት ዓመት በፊት እነመለስ ሲገቡና ይህን የዘር መከፋፈል ሲጀምሩ በጦቢያ ብዙ ጽሁፎች ያለው ይሄ ነገር አደገኛ ነውና ተሯሩጠን አገራችንን ካላድን አገራችን ትጠፋለች ብዬ በጦቢያ በኢትዮጵያን ሪቪው በኢትዮጵያን ሬጂስተር በኒውስዊክ በኒውዮርክ ታይምስ ኒውዮርክ ታይምስ ላይ ማውጣት ቀላል ነገር አይደለም። ከብዙ ሰዎች ነው እንኳን ደስ ያለ ብሎ ያለ። ምክንያቱም ከባድ ነው። እሱ ላይ ሁሉ ጥሩ መግለጫ ሳወጣ እኔ ያሰብ እኔ የፖለቲካ ሰው አይደለም። በሳይንስ አስተሳሰብ ነው ያቀረብኩት። እንደውም የታወቁት ልዩ ፕሮፌሰር የተባሉ በ political science በተለይ በ Ethiopian Review ላይ Register ላይ ምን የሚል ጽሑፍ አውጥቻለሁ the Eritrean Tigrayan Askaris war in defense of a colonial boundary የትግሬዎች ጦርነት የጣሊያንን ድንበር ለማስከበር እስቲ አድዋን እንዳላሸነፍን ያህል ታላቅ ጀግኖቻችን በዓለም የመጀመሪያ ጊዜ አንድ የጥቁር ሀገር የአውሮፓን ኃይል ሲያሸንፍ ሚኒሊክ፣ ጣይቱ ብጡል፣ ደጃዝማች ባልቻ የእኔ የእናቴ አጎት ፊታራሪ ገበየ ጎራ ትልቅ ስሜት ይሰማኛል። ዘሮች አባቴ አምስት ዓመት ነው ደማቸውን ያፈሰሱ እና ይሄ ሁሉ የሆነው አገራችንን ለመጠበቅ ስለሆነ አሁንም ቢሆን በምንም አይነት አኳሆን አገራችን ማስነካት የለብንም። ይሄ ነገር አደገኛ ነው ብዬ ዛሬ አምስት ዓመት ሳቀርብ እኔ ያሰብኩት የኢትዮጵያ ህዝብ ልክ እንደንም አንድ ጊዜ ተሰብስቦ ሆ ብሎ ተነስቶ አገሩን ይደግፋል ብዬ ሳስብ ጥላሁን ልማ ትግሬ በጅምላ ሰደበ እያሉ ሲጨማለቁ ይሄው አገራችንን በዘር ከፋፍለው በቋንቋ ከፋፍለው ታላቁ የስንት ዓመት ጽሁፋችንን በላቲን ለመቀየር ሲሞክሩ ይሄ ሁሉ የሆነው የዛሬ 25 ዓመት ስሰብክ ስለምን እምቢ ስላሉ ነው ብዬ ነው የማስበው። ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራለትም። አሁን ምን ማድረግ አለብን? አሁንም በምንም አይነት አካውን ነቀርሳ ሲባል ወይም ካንሰር ሲባል ኦፕራሽን ከመሆኑም ሌላ በኬሚካል በሬዲሽን ነው አንድ ካንሰር የያዘ ሰው የሚታከመው። ምክንያቱም አንዷ እንኳን ከቀረች ያችን እንደገና ተስፋፍታ ያንን ሰው ልትገለው ትችላለች። ስለዚህ ይሄ ወያኔ ካንሰር ነው፣ ነቀርሳ ነው። በምንም አይነት አኳሆን በዘዴ አሳም መብላት በብልሃት ይላል የሀገር ህዝብ። በዘዴ አንድ ወያኔ ሳይቀር ምንጥር አድርገን የምናጠፋበትን ፕሮግራም ማካሄድ አለብን። አሁን እኔ የምለምነው ጠቅላይ ሚኒስቴራችንና ጀነራሎቻችን አደራ የምለው አንድ ወያኔ እንዳይቆርና እስረ መሰረቱ ገብቶ ድራሽ አምላኩን ማጥፋት አስፈላጊ እንደሆነና ሀምሳ ዓመት ሁሉ በብልግና አለፈ። ዛሬ እንደ ደቡብ ኮሪያ እንደ ታይዋን ሆነ ትልቅ ሀገር የምንሆንበት ነበር። ስንቶቻችን ነው እኔ ለምሳሌ የመጀመሪያው distinguished professor ልዩ ፕሮፌሰር የተባልኩት በ University of California Davis ህክምና ትምህርት ቤት የእንስሳት ህክምና ትምህርት የመጀመሪያው ነኝ። የዩኒቨርሲቲ ሜዳ እንግዲህ ዘርነትን ሁሉ አሸንፌ ነጮች በዘርነት ሊለዩኝ ሲሞክሩ ተንፈራፍሬ በኢትዮጵያዊነቴ ኮርቼ እዚህ ለመድረስ ከቻል እስቲ አስቡት። ይህን የሀገራችን ሰላም ቢሆን ኖሮ ስንት የበለጠ በሚደግፍህ ወገን በወገን መሀል ተቀምጠ የወገንህን እንጀራህን እየበላ እንዴት አይነት የበለጠ ለመስራት ትችል ነበር። ይሄን ሁሉ እድል የነሱን የምዕራብ ሀገሮች ናቸው። ይሄንን እንደ ወያኔ ያለውን ባንዳ ታስታውስ እንደሆነ በጣሊያን ጊዜ ምን ይባል ነበር? በጣሊያን ጊዜ ሲዘፈን ጠላትማ ጠላት ሁልጊዜም ጠላት ነው። መጀመሪያ መግደል አሾክሿኪውን ነው ይላል። ባንዳውን መግደል ነው የሚያስፈልግ። ይሄ ችግር በተፈጠረበት ጊዜ ቀፈው እንደተመታ ንብ ሆ ብለው ኢትዮጵያኖች በዋሽንግተን ዲሲ፣ በለንደን፣ በእስራኤል በልዩ ልዩ ሀገር የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዘው ነው የወጡት እና ለኢትዮጵያ ተቋቋሙ ለኢትዮጵያ ተዋጉ። ይሄ ትልቅ ክብር ተሰማኝ። በእውነቱ የሚያሳየው ውጭ ያለነው ኢትዮጵያኖች ለኢትዮጵያ ምን ያህል ፍቅር እንዳለንና ምን ያህል ራሳችን ለመሰዋት እንደምንችል የሚያሳይ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የምለው ይሄንን ንብረት እንደ ንብረት መቆጠር አለበት። ምክንያቱም እነዚህ ከፍተኛ ትምህርት ያላቸው ኢንጂነሮች፣ ሐኪሞች፣ ሳይንቲስቶች ናቸው እና እነዚህ ኢትዮጵያን ለመገንባት ኢትዮጵያ እየመጡ የኢትዮጵያን ዩኒቨርሲቲዎች የኢትዮጵያን ልዩ ልዩ ድርጅቶች ለማዘጋጀት ስለሚችሉ እኔ ለኢትዮጵያ መንግስት ለማማከር የምፈልገው በተለይ ትልልቅ ከተማ በሆነው ውስጥ እንደ ዋሽንግተን ዲሲ እንደ ለንደን ባለበት በኤምባሲያችን ውስጥ ልዩ ደስክ ልዩ ጠረጴዛ ለዳያስፖራ ቢኖር ጥሩ ነው። እነሱን የሚያስተባብር የእነሱን ሀብት ኢትዮጵያ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ንግድ ለማቋቋም ድርጅት ለማቋቋም የሚረዳ የሚያቀናና ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ ትልቅ ንብረት ነው ለኢትዮጵያ። በእውነቱ እነዚህ የተማሩ የተዘጋጁ ልዩ ልዩ ልምድ ያላቸው በታዳጊ ሀገሮች ልምድ ያላቸው ያንን ልምዳቸውን ወደ ኢትዮጵያ አምጥተው ሊያሰራጩ ይችላሉ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ኢትዮጵያን አሁን የምዕራብ ሀገሮች በመጡበት ጊዜ ሆ ብለን ስንወጣ በደብዳቤ፣ በሬዲዮ፣ በልዩ ልዩ ፕሮግራሞች እኔ እንደምታውቀው ከኮንግረስመን ጆን መንዲ ጋራ ምሳ በልቼ ይህን ችግር ሁሉ ጎን ለጎን ቁጭ ብለን ተጫውተናል እና ይሄንን ለማድረግ የቻለው ትልቅ ደረጃ በአሜሪካን ሀገሩ ስላለን ስለሆነ ይሄንን መጠቀም አለብን። ይሄንን ተጠቅመን ልዩ ጠረጴዛ ለዳያስፖራ ልዩ ጠረጴዛ በትላልቅ ኤምባሲዎች ውስጥ ብዙ ኢትዮጵያኖች ባሉበት ከተማዎች ውስጥ ቢኖርና እነሱን ሊያስተባብር ጥሩ መስሎ ይታየኛል። እንደውም ያስገረመኝ በአሁኑ ችግራችን ጊዜ ስንት አፍሪካኖች ሆ ብለው ተነስተው ኢትዮጵያን ደገፉ። በጣም በሙሉ እኮ አፍሪካን አስተባበረው በእውነቱ እንደውም የማስታውሰው አንድ አፍሪካዊ በስለላ የሚሰራ አሜሪካኖች እነዚህ ወያኔ ደብረ ብርሃን ሊገቡ ነው ብለው ሊበጠብጧች ነውና ብለው ይሄንን በይፋ አሰራጩ ተጠንቀቁ ብሎ የነገረን አንድ አፍሪካዊ የስለላ ሰው አፍሪካዊ ነው። ይሄንን የአሜሪካኖችን ሴራ ሊያጋልጥ የቻለው ይሄ ትልቅ እርዳታ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የምጠይቀው በእውነቱ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይን የምጠይቀው በሚመጣው የመሪዎች ስብሰባ በአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ላይ ይሄ አንቀጽ መያዝ አለበት። የምዕራብ ሀገር እየተነሳ ንብረታችንን እየቦዘቦዘ እያጠፋን፣ ሁለተኛ ነገር የሽብር አዲስ አበባን እኮ በሽብር ሊፈቷት ነው። ጀነራሎቻችንን ጉቦ ከፍለው እንዲበተን ለማድረግ፣ ሁለተኛ በሀሰት ወያኔ አዲስ አበባ ሊወር ነው ብለው ሰው ሁሉ ወታደር ሁሉ ሸሽቶ እንዲሄድ እኮ ለማድረግ ነው። ያልፈጠሩት ሴራ አልነበረም እና ይሄ እንደዚህ አይነት ችግር በአፍሪካ ላይ እንዳይነሳ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን በሚመጣው የአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ላይ ይሄ አንቀጽ ተይዞ እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ምዕራብ ሀገሮች አፍሪካን እንዳይቦዘብዙ፣ አፍሪካን እንዳያሸብሩ፣ ወታደሮቻቸውን እያመጡ እንዳያጠቁን እንዴት አድርገን ነው የምንቋቋመው ብለው ይሄ የአፍሪካ ዋና ዓላማ መሆን አለበት። አንደኛው አላማ የአፍሪካ አንድነትን አዲስ አበባ መመስረት ነበር። ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ለዚህ እናመሰግናቸዋለን። ሁለተኛው አላማ ደግሞ የአፍሪካ አንድነት በአንድ ሆነን እንደውም አንድም ጦር ቢኖረን ጥሩ ነው። የአፍሪካ አንድነት ጦር የሚባል የውጭ ጠላት ሲመጣ አንድ የአፍሪካን ሀጉር ሲያጠቃ አባል ሲያጠቃ ሆ ብለን ተነስተን እንድንደግፍ የምንችልበትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይህንን በአንቀጽ ቢይዙት በሚመጣው ስብሰባ ጥሩ ነው ሁለተኛ ደግሞ በእውነቱ የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ከዚህ ከኮቪድ በፊት ተጋብዤ ነበረ አፍሪካ አንድነት ንግግር እንድሰጥ በዛን ጊዜ ያሰብኩት ብዙ ነገር አስቤ ነበር። ምክንያቱም ለምሳሌ ያህል እንደ እንደ ግዕዝ ቋንቋ እንደ ግዕዝ ጽሕፍ ጽሁፋችን የሳባ ጽሁፍ የስንት ሺህ ዓመት ጽሁፍ ነው። በእውነቱ የማንኛውንም ሀገር ቋንቋ ሊያጽፍ የሚችል ፊደል ነው። በእንግሊዝኛ ይህን ለማድረግ አይቻልም። በግዕዝ ፊደል ግን ይህን ሁሉ ለማድረግ ይቻላል። ምሳሌ ለመስጠት የምፈልገው የላብራቶሪ የፋኦ ወይም የተባበሩት አለማም የእርሻ ፋኦ የሚባለው የእሱ ተወካይ ሆኜ እዚህ አሜሪካን ሀገር የኔ ላብራቶሪ ይሰራ ነበር። በዚያን ጊዜ በ virology የታወቁት የ FAO ሰው ፕሮፌሰር ክሪስ ቦቸኮስኪ ይባሉ ነበር። የፖላንድ ውልድ ነበሩ እና ተዋውቀን ስማቸውን ከሰጡኝ በኋላ ከኚህ ሰውዬ ጋር ወደፊት መስራት ስለምችል ስማቸው እንዳይረሳኝ ብዬ በግዕዝ በሳባ ፊደላችን በአማርኛ ፊደላችን ጻፍኩ። በሌላ ጊዜ ሳገኛቸው ፕሮፌሰር ቦቸኮስኪ እንደምንወሰ ሀዋሪዩ ፕሮፌሰር ቦቸኮስኪ ስል ክር ግቡ አላቸው። ዘርኒ እንዴ ምነው ደህና ኖቶ ስል ፖሊሽ ያልሆነ ሰው ትክክል ስሜን ሊጠራ የሚችል አንተን ብቻ ነው የማውቀው፣ ሚስጥርህ ምንድን ነው ብለው ጠየቁኝ። ምስጢሬ መጀመሪያ ሲነግሩኝ በኢትዮጵያ ፊደል ነው የጻፍኩት አልኳቸው። ይችን ፊደላችን የጣሊያን ሀገር እንግዳ ሆኜ በፈረንጆች በ1997 ኦፍ ሚላን እንግዳ ሆኜ እየዞርኩ ንግግር እሰጥ ነበር። በዚያን ጊዜ የዩኒቨርሲቲውን ኃላፊ ለምንድን ነው የምዕራብ ሀገሮች በዘር እየከፋፈላችሁ የምታጠፉን ብዬ ጠየቅኳቸው። እና እስቲ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮ ጋር ያገናኝ ይህን ለመጠየቅ ይፈልጋሉ አልኳቸው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴራችን ከመቶ ሰማንያ ሀገር ጋር ነው እንትን የሚለው ግን ለአፍሪካ በተለይ ለምስራቅ አፍሪካ ኃላፊ የሆነ እንዳጋጠመኝ እኔ ወዳጅ ነው ላርጎ ይባላል ለሱ ቀጠሮ ስላለሁ ብሎኝ ከሚላን ሮም በርሬ ሄጄ ከሚስተር ላርጎ ጋር ተገናኘሁ። በኋላ ለምንድን ነው እንደዚህ በዘር እየከፋፈላችሁ ፊደላችን ለማጥፋት በዘር ለምንድን ስትል ጊዜ የእሳቸው ወዳጅ ነው ወይ አለኝ። አዎ የእሳቸው ወዳጅ ነኝ አለኝ። የሚስጥር ሰነድ አውጥቶ ግልባጩን ልሰጥህ አልችልም፣ ግን እዚህ ቁጭ ብለህ አንብበው ብለው ረዥም ስለሆነ ብዙ ለጊዜ ላመውሰድ ዋና ዓላማው ምንድን ነው? እንግሊዞች ለአሜሪካን State Department የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምን ብለው ይጽፋሉ? አፍሪካን ለመቦዝበዝ ከፈለግን እነዚህ ነጭ የሚንቁ በራሳቸው የሚኮሩ ኢትዮጵያኖችን ማጥፋት አለብን። የእነሱን ቋንቋ የብሔራዊ ቋንቋ አማርኛ፣ የእነሱን የግዕዝ ጽህፈት ይሄንን ካላጠፋን የእነሱ አስተሳሰብ ወደ ሌላው አፍሪካ ሀገር ከተስፋፋ አፍሪካን ጨርሶ ለመወዝወዝ አንችልም ብለው የጻፉት ሰነድ ነው። እዛ ላይ ምንድነው አላማው? አንደኛ አማርኛ የብሔራዊ ቋንቋ እንዳሁን ማጥፋት፣ ሁለተኛ የግዕዝ ፊደላችን አጥፍቶ በላቲን መተካት፣ ሶስተኛ ደግሞ እንደ ባቢሎን ግንብ መነጋገር እርስ በርሳችን እንዳንችል እያንዳንዱ ብሔረሰብ በራሱ ቋንቋ እንናገር። ከሰማንያ ሰባት በላይ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። የባቢሎንን ግንብ እኮ ነው የሚገነቡብን። ይሄንን ሁሉ አላማ ያወጡት እንግሊዝ ዓላማዋን አወጣ። አሜሪካ ወደ ስድስት መቶ ሚሊዮን ዶላር ነው ለነመለስ የሰጠ ይባላል እና የምዕራብ ሀገሮች በተለይ እንግሊዞችና አሜሪካኖች ዋና ጠላታችን መሆናችን መገንዘብ አለብን። እንዴት አድርገን ነው የምንከላከላቸው? በፈለግነው መንገድ ጠቅላይ ሚኒስትር ሺሞን ፔሬዝ እንዳሉት በፈለግነው መንገድ ልንከላከል እንችላለን። ይሄ ነው ያ ነው የሚባል የለም። አገራችን ኢትዮጵያን እንዳጠፋ ለመከላከል ይህንን የሚወስነው የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ ነው። እንዳረሳው የምፈልገው የሱማሌ ገቦ ወንድሞቻችን እህቶቻችን አትርሱ። መቃደሾ ላይ ምን እንዳደረጉ ታስታውሳላችሁ? እየጎተታቸው አፋቸው ላይ ወጥፎ መንገድ ላይ ሲጎተታቸው አነቤዴ ብለው በሶስት ቀን ነው ሸሽተው ከሱማሌ ወጡት። አሁንም አዲስ አበባ የሚኖሩ ብዙ ሱማሌ እህቶችና ወንድሞች አሉን። እነሱንም ይህንኑ ማስረዳት ጥሩ ይመስለኛል። ደስ የሚል ነገር ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ህዝብ ላካፍል እችላለሁ። ከቻይና መንግስት ጋር ጥሩ ወዳጅነት መስርቻለሁ። ለምሳሌ ያህል የቻይና የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ወይም ደግሞ የቻይና Center for Disease Control የእሱ ኃላፊ ፕሮፌሰር ጆርጅ ጋው ይባላሉ። እንደ ወንድሜ ናቸው። እሳቸው African CDC የአፍሪካን ጤና ጥበቃ አዲስ አበባ ለመገንበት እርዳን ብለው ጠየቁኝ። እሳቸውንም የአሜሪካን National Academy member እንዲሆኑ አስመረጥኳቸው። በጣም በጣም ደስ ብሏቸዋል፣ ኮርተዋል። እና አሁን በቅርብ ጊዜ ታስታውሱ እንደሆነ ፕሬዚደንት ትራምፕ አዲስ አበባ የአፍሪካ CDC ዋናው መስሪያ ቤት Center for Disease Control ወይም የጤና ጥበቃ እንዳይሰራ ፖምፒዮ አዲስ አበባ ድረስ መጥቶ የደቡብ አፍሪካን፣ የሞሮኮን፣ ጠላቶቻችን ግብጾችን ሁሉ ሳይቀር ይህን እንዲዘጉ ሲመክሩ ቀጥታ ሄድኩኝ ጆርጅ ጋውጋ እና ያኔ ታስታውሳለ ትልቅ የራት ግብዣ China Academy of Science አድርገልኝ ምን እናድርግልህ ስትለኝ እኔ ሁሉ ነገር ሞልቶኛል፣ ሌላ ነገር መጨመር ወንጀል ነው፣ ግን ኢትዮጵያን የአፍሪካ ቻይና አድርግልኝ ብየው ነበር እና አሁን ትልቅ ችግር ደርሷል ምንድን ነው አለኝ። ይሄው እንደዚህ ገንዘብ ያስፈልገናል ስለው ልክ በወር ባነሰ ጊዜ የቻይና ፕሬዚደንት ለኢትዮጵያ ዘጠና ሚሊዮን ዶላር ሰጡ። ይሄ ነገር እንዲሰራ አለ እንጂ ቦሌ አጠገም የመድኃኒት መመርመሪያ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የዘር መመርመሪያ ትልቅ እናቋቁማለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የአንበጣ ማጥፊያ ትልቅ ድርጅት እናቋቁማለን። አሁን እኔ የምጠይቀው የእኛም ፓርላማ ጠቅላይ ሚኒስቴራችን ባለስልጣኖችን ኢትዮጵያኖችን በሙሉ ይሄን ወያኔ የተከለውን ነቀርሳ የዘር መከፋፈል ይሄ ክልል የሚባል እኛ ማንዴላን ረተነው ደቡብ አፍሪካን ያንን አፓርታይድ እንዲያጠፋ ያደረግነውን እንዴት ጥቁር ህዝብ እነዚህ ቁሻሾች ባንዳዎች መልሰው እኛ ሀገር ውስጥ ክልል ብለው የአፓርሳይድ ነገር ይተክላሉ? ይሄን የአፓርሳይድ ነገር ማጥፋት አለብን። ይሄን ክልል ማጥፋት አለብን። ኢትዮጵያ የፈለገበት ቦታ ሄዶ ሊኖር፣ ሊነግድ፣ ሊጋባ፣ ሊደንስ የፈለገውን ማድረግ መቻል አለበት። ልክ ድሮ እኔ ህፃን ሆኜ የፈለግኩበት ቦታ እንደምሄድ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ነገር ልዩ ልዩ ባንዲራ ያመጡት እኛን ለማጥፋት ስለሆነ ይህንን ቆሻሻ ጨርቃ ጨርቅ በሙሉ ጥሎ አንድ የኢትዮጵያ ባንዲራ ከኋላ ይታያቸዋል። የኢትዮጵያ ባንዲራ ልብሴ ላይ ይታያቸዋል። እንደሱ እንድትሆኑ ብድግ ብዬ ኢትዮጵያኖችን እለምናለሁ። ሶስተኛ ነገር ባህላችን እናክብር። የኦሮሞ ባህል የኔ ብዙ ኦሮሞ ዘር አለብኝ። ጌጤ ነገ ነገ ዋጅራ ዋጅራ ገራቼ ገራቼ ታናሼ ታናሼ ቦጦራ ቦጦራ ቱለም እናቴ አስተምረኛለች። ዘሬ ኦሮሞ ነኝ፣ አማራም ነኝ፣ ብዙ ዘር አለብኝ እና በዘር ከመከፋፈል አንድ ኢትዮጵያዊ፣ አንድ ባንዲራ፣ አንድ ብሔራዊ ቋንቋ የምንገናኝበት አማርኛን የመሰለ ቋንቋ ብሔራዊ ቋንቋ ያስፈልገናል። ግን በየቤታችን እኔ እናቴ ኦሮምኛም፣ ጉራጌኛም፣ ክስታንኛም ሁሉ ክስታነኛም እናገራለሁ ከቤተሰቦቼ ከወራጆች ጋርም በፈለግኩት በጠላትም ቋንቋ ይኸው በእንግሊዘኛ እናገር የለም ግን አንድ ብሔራዊ ቋንቋ አንድ የኢትዮጵያ ባንዲራ የምታዩት የኢትዮጵያ ባንዲራ አንድ ህዝብ ሆነን እንኖር ብዬ እለምናቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ንብረቴ የኢትዮጵያ ነው፣ ህይወቴም ጭምር የኢትዮጵያ ነው። ዘሮቼ ለኢትዮጵያ ደማቸውን አፍሰዋል። ገበየ ጎራ የአድዋ ጀግና ናቸው፣ ታላቅ አጎቴ ናቸው፣ ኮራባቸዋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ።